аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали фарс ан ман бо шумо толиб шоҳ имрӯза барномаи мо дар бораи гӯспандҳои зотӣ сабти навори имрӯза дар ӯзбекистон фарғона марғилон ба талаби зиёди тамошобинони азиз мо ба ин навор овоз додем ин гӯспанде ки шумо дида истодаед барои тӯю маъракаҳои шумо хело мувофиқ мебошад вазни зиндааш 150 килограмм қадаш чанд бошад қадаш аз замин то гурдааш 10 метр аз замин то фукаш 6 метр мебошад чӣ хеле дида истодаед қариб ки ба кифтҳои таво баробар аст раҳравиашамро барои шумо якнишон медиҳем ин тарзи гаштан ин чӣ гуна зоти гӯспанд аст гӯспанди ҳисори тоҷикистон ин чанд сола шуда бошад чорсола чӣ қадар қимат дорад омадан гиранд савдо мекунем дар описание телефони мобилӣ ин савдогаронро ҷойгир кардаем метавонед занг зада нарху навои ин гӯспандро фаҳмед қасоб ҳам доред шаст ҳазор сумӣ кушта медиҳанд анакнун ба дарун ҷойгир мекарданиянд дуввумин қушқори худро нишон дода истодаем ба нигоҳи берунӣ дароз метовад зоти эзарбайски бошад зоти эзарбайски аст барои ҳамин ҳам дароз менамояд ин ҳам қушқори хело емхӯрда аст аз қафояш нишон медиҳам аз дунбааш дунбааш калон аст ин чандсола мебошад шаш сола 6 сола будааст қадаш чанд бошад қади ин гусфанд нисбат аз гусфанди пештара каме пасттар мебошад вале вазни ин вазни зиндааш 16 килограмм вазни зиндааш нисбат ба пештараш 10 килограмм вазминтар мебошад гирду атрофҳои гарданаш хело руған ҷамъ кардааст برای همین این از او کمی وزمین تر است. کمی روح روانت التیموس. خیلو شخ بودنیش معلوم شده استوده است. قیمتی این رو هم به نومری که در اپیسانی هست زنگ زده فهمیدن می توانید. سبت امروز رو ما در اوزبکستان مرغیلان گرفته استوده ایم. чӣ хеле дида истодаед кушқор хело калон аст ба ҳамин дараҷа овардан фарбеҳ кардан тарзи пӯиши шумо чӣ гуна аст шурхан ҷав макка беда пояи чормағзи заминӣ тарзи пӯиши гӯспанд чӣ гуна аст асосан бо сабр поиш додан сари вақт хӯрокҳояшро додан ва фермери хуб будан чӣ хеле тағоҳо ба мо фаҳмонидан сари вақт емҳояшро додан ва хуб нигоҳубин кунед ба ҳамин дараҷа хоҳад расид дар як рӯз чанд пул ем хӯриш мекунанд даҳ ҳазор сум ем хӯриш мекунад дар як рӯз тахминан дар як рӯз дуним килограмм ем мехӯранд бале бале ду дуним килограмм ем мехӯранд дар як рӯз ду дуним килограмм ем хӯрда истодаанд инак охирон калонтарин қушқорро нишон дода истодаем ин ҳам пароди эзарбайски ба фикрам ин ҳам 160 килограмм мебошад 150 килограмм гуфта истоданд. Вазни зиндааш, сеюмин қушқори худро ба навор гирифта истодаем. Қадаш чам бошад? Дар як метр болотар аст. То кифтонаш дар як болотар аст, ҳамин тавр? Аз ҳамин ҷо поён яку даҳ метр ҳисоб мешавад то фукашро ҳисоб кунем яку чил яку панҷоҳ метр мебарояд якуним метр ҳисоб мешавад ба фикрам чӣ хеле дида истодае то қафаси синаи ман қадаш баробар аст қафояшро ҳам як нишон медиҳам инро ҳам ба ҳамон рақамҳо алоқа мебароед ин чанд сола бошад шашсола қушқори шашсола мебошад шахсони қушқорҳои зодтор кофтанӣ ҳастанд ба онҳо хело мувофиқ мебошад чӣ хеле пештара гуфта гузаштем ба ҳамин ҳам якчанд намуди ем дода истоданд кепак кунҷола шорха пӯяи чормағзи заминӣ ҷав ва беда макка ба ҳисоб ҳафт намуди маҳсулот шуда истодааст дар як рӯз ду маҳал абед фақат об дода мешавад ба шумо ҳозир қушқори сеюмро нишон дода гузашта рафта истодаем агар ба касоне дар кор бошад аз 150 килограмм боло ҳам қушқорҳои барои куштан ҳам доранд ва барои зодгирӣ ба алоқа баромадан мегиред агар ба шумо ҳамин тавр қушқорҳо дар кор бошад роҳрави ин қушқорро ҳам барои шумо якбор нишон медиҳем хело хуб пойиш доданд ба канал обуна шудан ва тугмачаи лайкро фаромӯш накунед